ちょっと今めちゃめちゃ酔ったかもしれない2000ソウルは誤差あじゃああんまり気にしなくていいのか下の扉下の扉お気になりますそれちょっと気になりますまあ、ひょっとしたら確かにボス特攻みたいなものがあるかもしれないヘイこんにちはえめっちゃ下いけるじゃないですかえちょっと大丈夫かなこれえなんかくっそ強い敵とか出てこないかこれ大丈夫か ここなんもないこれ大丈夫かなえふっかなんかなんか <laughs> 銀騎士銀騎士何何あれ何あれ何あれ何あれ何あれあれやばいあれ絶対やばいでしょあれ絶対やばいでしょあれ絶対なんかあれ絶対絶対 なんかなんかやるああれはなんかやる多分あれあれなんかやるすごい追っかけてくるすごい追っかけてくるあれ絶対やばいやばいやばいあれ絶対やばい来るかな来るかなあ来てる来てる来てる来てる来てる来てる早く早くよーしよーしえ追ってこないよな追ってきてないよかった すっごいガシャガシャ言ってる